高，高这边是根眼，哎，高根眼，高度啊，高度以后，然后再加八。哎，注意看哦。这里高度，这里高进来。啊，那这个要注意看了这里打个八，高住。哦。来长一点，再收一点，再收一点。这里顺开来。嗯。一点这边。来，你的你的八在打低，太短，因为太低。太短，太太太短了，没球感。 哦，要把那藏进去。这个类似这个咱们。这个挺高甜的，不太懂。啊，三口两口就是。 我要用就是，好点，对不？吧？哎，有没有？加点水就九千八，对，他是什么时对，有。嗯，等一下，这样。